你不是烧起，烧出来这个这个这个这个，这不是烧起别说话了你。哦。你再给拿点东西了不？不用。 你在这模拟的，你过来了你能不能给我十多点冲击？哎。帅。在子嘞？哪辈子借的也是。是的， 让你换木，来，你拿着，我给你放不用，一个人一个人换了行了，一个人拿着。这个不就行。啊，十二个。先歇上，先歇歇。咱先给我一个人过。那边儿去，在那边儿去。 这种的，还行这东西。不行不行不行，别气泡呀！是冲着这冲这这。还不会还别弄了。这不那那废小心个毛的了，清不出来都。差不多。跟那海似的。人家那一查不了，才能。

三儿也多了，你这都。个。 真理谱啊！聊吧。真是。多漂亮！抢了两个要逮着